Já teve aquele sentimento? Quando dirige do trabalho para casa, ou quando vai a pé para casa do trabalho, ou faz qualquer coisa que já fez milhares de vezes na vida. Está prestes a chegar em casa, quando de repente percebe que não se lembra de como chegou ali. Não, isso não está certo. Se lembra de como terminou o trabalho, lembra-se de quando foi até o estacionamento, e depois Deve ter dirigido até em casa. Mas os detalhes são vagos, turvos, e quando tenta se lembrar deles, simplesmente não há nada. Diz a si mesmo que é só um erro de sua mente. Já anda por essa estrada há anos. Hoje, tua mente simplesmente desligou e deixou o corpo atuar. O preço da rotina. A única fuga restante da vida diária. Acontece a todos de vez em quando, perfeitamente normal. Nada para se preocupar. Está errado. Isso é apenas um anestésico de classe A.